todos estos individuos que han venido de fuera y que están creando problemas de incivismo y de inseguridad, nuestro objetivo es conseguir amargarlos legalmente y que se marchen de la ciudad. No los queremos en Badalona.